туура туура экинчи дагы маселе насыйкат дарыктардан болгончу болгончу дин боюнча намаз боюнча да көп немелер берип атат да ушуга кичине неме берип турбайсыздарбы айтып турбайсыздарбы болгончуну илимдүү ким алды деген ким бар будул насыйкат радиосу бар тогуз умра боюнча намаз боюнча даарат боюнча өзүнчө бир билбеген мындай бир маселелерди айтып коет кээдечи ушуга да бир неме кылып койсо бул өтө бир этияттык менен жаңы намаз үйрөнгөн жаңы динге киргендерди адаштырып коюшу мүмкүн да ушуну токтотуп койбойсуңарбы айтып турам бул көптөн бери радиодон чыгып атат кээ бир анан улап улап коюштар каршы бул жөнүндө сүйлөп атат алдындан башка чыксын улапчылар деп негизи мен ұстаздардан ұққаным бойынша молла шәкір айтқан екен ұлақша ұлақта жан берсе жаннатта оқып аласың деген екенде мен ұққан сөзім бар да енді бұл ақиқаттықты айтқан тура ғой тура тура біріншісі ұлақ бойынша жана марқұмға соғып бағышта бойынша екі екі бөлек мәселе ұлақ бойынша бұл талассыз бұл жақсы еле ол ал жерде ережелері сақталған болса альхамдулилля ал улак жаман емес бұл біздің маданиятымыз динибиз батырлыққа күчтүүлүккө алып келе турган нерсе албетте намаз каза болбош керек ал жерде ошол кордоо болбосун эки тараптан акча сайы болбосун байге бир тараптан боло турган болсо бул боло берет бул маселеси өзүнчө бул улактын маселеси боюнчачы анан өлүп калса андай мен э, молла шәкәрт адамларды рахматына рахматынан укпапмын бирок ал туура эмес эгерде андай айтылган болсо дагы мисалы ал андай эмес бул улак негизи спорттук оюн баардык эле спорттук оюндарга э, аралашуу эмес э, биздеги эреже бар эгерде алла тааланын өкүмдөрү сынып мындайча айтканда намаз окулбай ала турган болсо анда ал оюн оюн болбой калат так а так бүгінгі күні пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламда мындай улақ болған емес пайғамбарымыз ат мініп ат шаап ат таптап атқа мәні беріп ат жарыштырып бұлардың барлығы сүннет бұл хадисте келеді ат мінген бойынша дағы атты жарыштырған бойынша дағы соғышта ғазаптарда барлық аттар таптаған барлық ғазаптарда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сахабаларда кейбір учурларда көп кейбір учурларда аз ат менен болған ә, бұл енді баяғы біз мындай деп айтып атканыбыз ә, батырлыққа ер жүректікке тәрбие қылған бағынан а так мына бұны мына біздегі көкбөріні бул сүннет деп айтса болбойт бір машалла мындай күчү сынанға бұл мұстахаб та эми ошол улакты берип туруп анан кийин бунун эми бұны сообу дей турган болсок мында болбой калат бұны ачык эле айтыш керек анан туура айттыңыз өткенде дағы біз балдарга дагы айттық эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлгөндөргө соопту жеткирүүнүн жолдорун айткан биз ошодон чыкпашыбыз керек біріншісі илим таштап кетті илим жайылды ушуну согобу тиет экинчиси куран китеп таштап кеттиңиз ошону соо дейт үчүнчүсү суу чыгарып кеттиңиз буну соо дейт төртүнчүсү мечит салып кеттиңиз буну соо дейт бешинчиси мусапырларга мусапыркана эсала турган кіші жай жана башка булардыкы буну соо дейт андан кейін, мына біздегі биздеги бақты дарақтар мөмөлі дарақтар ұштардың бардың, бұлардың соғып өтеді бұл бір риуаяттан келеді екіншісінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқаны садақайы жария бардық түрі бір бала таштап кетті эле жақсы перзент ал дуа кылдат анын сабабы үчүнчүсү илим илим таштап кеткен эле илим таркатканга китеп болобу медресе болобу башкабы буну бұл жерде сіз айтқандай мынал азыркы ол ақтың сообу андай неме жок жок умрага жолдомо деп уткандаргачы а умранын сообу эми болот эми мисалы умранын сообу болот курбанчылыгын бирок өзү туура мындай дамланын урматына анан көрөк илимий иш чараларды ошончо акча кетти ушунча неме болду ә, даңазалап ә, фик маселесинде акыйда маселесинде конференциялар азыр куран жарыштар болуп атпайбы фиқ жарыш қылса да болады хадис жарыштарды да қылса болады машалла жөнөкөй жалы калайык э, жөнөкөй элдерге деле туура айтасыз бул немеси маселе анан экинчисинде э, сурооңуз боюнча тиги ким деген неме дедиңиз құдыл дедиңиз ага иншалла муфтиятка кайрылып коюшуңар керек биз деле иншалла айтканга аракет кылабыз бирок атай муфтият официальный бул жактагы мусулмандардын башында турган идара алдыга айтып коюш керек чындап эле маселелерди өзү тарабынан кыла бербеш керек деп бул дин оюнчук эмес да ошон үчүн иншалла өзү машалла кимге уруксат берген болсо имам бар хатип бар кары бар билими бар вот ошолорго айтса акыркы күндөрү мына мен да бир эки жерден угуп калдым той өткөргөндөр эмне деп коет тамада ошолор деле бир совсем эле бир кандай десем кооз кылып көркөм кылып туура эмес нерсени айтып динде андай кылып алыш керек мейли машаалла арагы жок тойлор өтүп атат жакшы сүйүнөбүз кубанычтуу бирок маселеге келгенде маселе ал өзүнчө а жөн баалуулуктарга чакыруу бөлөк да караңыздар адал арамды айтууданчы сиз илимиңиз жок болсо айтпаңыз а баалуулук боюнча ал бөлөк нерсе жакшы мүнөз ынтымак тойлорду айта бериңиз эчтеке эмес ал а бірақ адал арамға келгенде азыр мысалы тарат бойынша айтып атат дейді намаз бойынша айтып атат дейді алардан этияттанганыбыз жақсы рахмат